Sur ma valise, j'ai mis l'une de mes œuvres euh, qui représente des femmes nues. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à cacher les femmes. Aujourd'hui, euh, euh, les femmes dans notre société n'ont jamais subi autant de violence. Et c'est volontairement que je mets ces femmes nues pour exposer cette nudité au jour d'aujourd'hui où lorsque des hommes d'État de pays de dictature viennent en France et demandent à ce que les œuvres d'art soient soit recouverte, euh, cachée. Euh, ça, ça, montre une évolution euh, dramatique de la place des femmes dans la société. Ah On nous que les femmes ont trouvé leur place, mais pas du tout, les femmes n'ont pas trouvé leur place. Il y, a des millions, ça, je crois qu'il y a plus de 700 millions de mariages forcés à travers le monde, des mutilations génitales. Et aujourd'hui, alors qu'on voit que même les hommes politiques sont quasiment inattaquables continue à, perpétrer des violences, à, les violences quotidiennes. Euh, j'ai trois filles, donc euh, je, pense que, euh, que notre société a énormément à faire pour, pour que le monde devienne meilleur. Il faut regarder le monde à travers les yeux d'une femme. Et, notamment, si une femme est en danger, et malheureusement c'est naïf de penser qu'un jour une femme ne sera plus en danger, mais si, si une femme est en danger, c'est toute notre société qui est en danger aujourd'hui.